नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले कसरी ब्लर गर्ने यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ हामीले ब्लर गर्नको लागि फर्स्टमा हामीहरू इफेक्ट्समा जान्छौँ इफेक्ट्समा गइसकेपछि हामीले यहाँतिर घसियन ब्लर भनेर टाइप गर्छौँ घसियन ब्लरलाई चाहिँ हामीले यसरी ड्र्याग गरेर ड्रप गर्छौँ यो गर्ने बित्तिकै इफेक्ट कन्ट्रोलमा एउटा घसियन ब्लर भन्ने एउटा प्यानल खोलेको छ हामीले यो ब्लरिनेसलाई चाहिँ पुरै बढाइन्छौँ अलमोस्ट हन्ड्रेड जति हालिदिउँ र गसियन ब्लरको तलतिर मास्किङ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले इलिप्स मार्क्समा हामीहरू क्लिक गर्छौँ क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा सर्टेन एरियामा मात्र ब्लर भएको छ हामीले यहाँदेखि चाहिँ हामीहरू यो मान्छेको फेसलाई चाहिँ ब्लर गर्नेवाला छौँ सो त्यसैले हामीहरू यसरी सेलेक्ट गर्नेवाला छौँ अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो मान्छे पनि मुभ भइराखोस् र सँगैसँगै यो ब्लर पनि मुभ छ त्यो गर्नको लागि हामीले ट्र्याक सेलेक्टेड मार्क्स फरवर्डमा क्लिक गर्छौँ अब चाहिँ हामीहरू चेक गर्छौँ अब चाहिँ मान्छे जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँ चाहिँ ब्लर पनि सँगै सँगै गएको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ गसियन ब्लरलाई हामीहरू हटाइदिन्छौँ अनि यहाँतिर हामीहरू मोजाइक भनेर सर्च गर्छौँ र यो मोजाइकलाई म यहाँतिर हालिदिन्छु र मोजाइक चाहिँ तपाईँले इफेक्ट कन्ट्रोलभित्र चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर तपाईँले होरिजेन्टल ब्लक्स यसरी बढाउन अथवा घटाउन सक्नुहुन्छ र भर्टिकल ब्लक्स पनि तपाईँले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ हामीहरू मास्किङ गर्छौँ र हामीहरू केटाको मुखमा चाहिँ हामीहरू हालिदिन्छौँ अब चाहिँ हामीहरू त्यो केटा चाहिँ जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ पनि त्यो ब्लर जुन चाहिँ मोजाइक ब्लर चाहिँ त्यहीँ त्यहीँ जाओस् भनेर चाहिँ हामीहरू यो ट्र्याक मुभ फरवर्डमा हामीहरू टिक गरिदिन्छ हामीले मोजाइक हालिसकेपछि यसको रिजल्टलाई हामीहरू हेर्छौँ सो यो मान्छेको पनि मुख चाहिँ पुरै ब्लर भएको छ सो यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि अब्जेक्टको यसरी चाहिँ तपाईँले इजिली ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye